Hallo Michael, du hast hier einen super genialen Barmix-Roboter. Kannst du etwas darüber erzählen, wie der funktioniert? Ja, also das ist der Melmac äh, und wir haben hier einfach mal acht Flaschen eingespannt, wie man sieht. Und unter diesen Flaschen fährt dieser Wagen da durch, stellt man dann hier einen Becher hinein. Wir können es dann nachher auch noch in Aktion sehen, aber ich erkläre es gerade einmal kurz. Der Wagen fährt dann da durch, lässt die einzelnen Zutaten dann in den Becher hinein fährt dann bis zum, bis zum Schluss weiter noch. Da kommen dann noch ja, Säfte dazu. Aus, aus, aus diesem Berg Sand eben noch Säfte dazu. Am Schluss wird dann da noch ein Schmollen. ich würde sagen, am besten führen wir das, gleiche, das Ganze jetzt einfach mal vor gleich. Bitte, ja. Mit Touchscreen? Ja, mit, mit Touchscreen-Bedienung, genau. Kann man da auswählen, dann sieht man hier auf der Seite die Rezepte, was im Cocktail drinnen ist. Und ich würde sagen, wir machen einfach gleich einmal einen Tequila Sunrise. <laughs>

<laughs> ist doch deppert. Der rührt um? Der rührt um, genau. Und jetzt ist der Cocktail dann fertig. Und auf diesem Fähnchen kann man ja noch schauen. Da steht dann hier auch noch drauf, wie der Cocktail heißt. Das heißt, das druckt er live aus? Das druckt er live aus. Da ist unser Logo drauf und unsere Webseite. Moment, die genau. heißt, kannst du das vorlesen? Mellenmarkt. Melmark mit C geschrieben, www.melmark.at. Okay, wie kommt ja. man auf so eine Idee? Wir waren vor Jahren einmal auf der Robexotica zu Gast und ja. haben dort gesehen, es gibt nette Roboterideen, aber es ist nicht ganz das, was wir uns vorstellen. Ja. Und dann haben wir einfach mal angefangen zu bauen und ja, voriges Jahr waren wir das erste Mal dann ausstellen und haben äh, jetzt seitdem weiterentwickelt noch und immer neue Sachen dazu das war eigentlich einmal die Motivation, dass wir einfach gesehen haben, ja, wir wollen auch sowas bauen. Cool, oh, ihr seid Studenten oder? Wir haben studiert, äh, wie ja. wir angefangen haben. Äh, inzwischen sind wir fertig jetzt. Ja. Und ähm, ja, also technische Informatik, Wirtschaftsinformatik haben wir gemacht, also ein ja. bisschen in die, in die Richtung. Ah, in Wien? Oder? In Wien, ja. der TU. Und ja, das Ganze ist aber als reines Hobbyprojekt, wirklich nur. Also nicht im Rahmen des Studiums äh, oder irgendwie mit kommerziellen Absichten, sondern wirklich für uns in der Freizeit. Ihr habt schon Anfragen bekommen von großen Restaurantketten oder so. das, das noch nicht. Ähm, was wir gemacht haben, ist, dass wir voriges Jahr waren wir bei drei oder vier Firmen feiern, ja. die uns äh, gemietet haben so für einen Abend irgendwie und dort ausgeschenkt haben. Ja. Und, so, ähm, und wir waren auch in Basel in der Schweiz bei einer Museumseröffnung einmal. Wir haben dort eine Roboterausstellung gehabt und wir haben gedacht, sie brauchen irgendwie eine Attraktion für die Eröffnungsveranstaltung. Und da cool. haben sie uns dann gebucht dafür. Also so in die Richtung eher nicht, dass wir fix ausstellen irgendwie, sondern eher irgendwo hinfahren. Ja. das heißt, man kann euren Roboter und euch wahrscheinlich dazu mieten für kann eine Veranstaltung. Auch, genau, ja. ja? Und ähm, bei so einer Veranstaltung, die Leute tun dann mit dem Touchscreen sich das selber äh, mixen oder braucht ihr schon einen Maschinisten sozusagen? ja, es ist, es ist, gut, wenn jemand dabei steht von uns, ja. der es ein bisschen erklärt immer und der auch eingreift, wenn ein bisschen was schief geht vielleicht ja. oder so. Aber grundsätzlich können es die Leute auch selber bedienen. Verstehe. Gratulation, super. Dankeschön.